Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amesema kuwa kutumia rasilimali za bahari na maziwa zilizopo Tanzania itasaidia kukuza maendeleo ya uchumi wa bluu na kutoa fursa kwa Watanzania. Kwa undani wa taarifa hii, tuungane na Zuhura Salum. Ameyasema hayo waziri wa habari na teknolojia ya habari kwa niaba ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan wakati akifunga kongamano la sita la TEHAMA huko Golden Tulip, uwanja wa ndege. Amesema kutumia rasilimali za bahari na maziwa zitakuza maendeleo ya uchumi wa bluu na kutoa fursa kwa Watanzania. Uchumi wa bluu unakuza maendeleo ya kijamii na kiuchumi kupitia usimamizi wa bahari na rasilimali zinazohusiana na bahari. Hii inahusisha matumizi ya rasilimali za baharini na majini ili kusaidia ukuaji wa uchumi jumuishi na endelevu pamoja na kutoa fursa za ajira katika sekta mbalimbali. Kwa upande wake, meneja mkuu mtendaji wa CRDB Abdul Majid Msekere amesema kuwa wanaandaa programu maalum itakayowasaidia kina mama, vijana na wajasiriamali wadogo wadogo, kwani kufanya hivyo itaweza kuwanyanyua na kukuza maendeleo nchini. Na tukiwa benki inayoongoza kwa ubunifu, tulidhani tulidhamiria kuja na programu maalum bunifu itakayowasaidia kuwajengea uwezo akina mama na vijana wajasiriamali wenye biashara bunifu zenye uwezo wa kuendeleza na wale ambao wanataka kuanza biashara zao. Nichukue fursa hii kuishukuru sana tena kwa mara nyingine Tume ya TEHAMA kwa kuwa mbia mshirika mkubwa katika kufanikisha azima hii ya kuja na programu bunifu itakayosaidia uwezeshaji wa makundi haya ni hatari. Naye mkuu wa mkoa wa mjini Mheshimiwa Idrisa Kitwana Mustafa ametoa shukrani kwa TEHAMA na kwa waandaaji wa kongamano hilo kwa kuweza kufanyika Zanzibar, kwani litaleta chachu ya maendeleo ya taifa. Shukurani zangu za dhati kwa ushiriki wenu, naamini tukitoka hapa tutakuwa imara zaidi katika kukuza uchumi hasa wa bahari kama kauli mbiu isemayo kutumia mabadiliko ya kidijitali katika uchumi wa bluu kwa maendeleo ya jamii na uchumi. Kongamano la sita la TEHAMA lililofanyika ndani ya siku tatu lililobeba kauli mbiu kutumia mabadiliko ya kidijitali katika uchumi wa bluu kwa maendeleo ya jamii na uchumi, lililohudhuriwa takriban na watu elfu moja na kudhaminiwa na taasisi za ndani ya nchi na nje ya nchi. Kutoka Golden Tulip, uwanja ndege, Zuhura Salum, TIV TV.